Как вы попали в Беларусь? Расскажите, пожалуйста. Как-то по гуманитарным коридорам? По или... гуманитарным коридорам. Были сложности, открылись они, в принципе. Только объездами ехали. С Мариуполя тоже ведь было непросто выехать. Непросто, потому что там на границах стоят же тоже вот эти батальоны, они могут и расстрелять, и все, что хочешь, можно, могут сделать. Машины забирают, и людей тоже с машин выгоняют, даже если еще и раздевают, бывает. Были такие случаи. Был такой случай на левом берегу. Они пытались выйти. И вот сколько там, человек 13, по-моему, мирных жителей, и они шли за спинами, короче, с автоматами, пытались выйти. Кто пытался выйти, военные? Да, под дулами автоматов держали мирных жителей. изначально все пока был дома, пока, ну, в квартире. Угу. Пока только это все начиналось. Угу. А потом уже началось конкретный обстрел. Уже начали потихоньку перебираться в подвал. Ну, как сказать. Обстрелы очень сильные. Снаряды летают как бы над, <laughs> над головой. Mm -hmm. Опасно даже, ну как сказать, не даже выйти на улицу там или куда-то сходить. Вы можете подтвердить, то есть, да. что там э, украинские э, военные совершают да. агрессию. И вы были свидетелем таких актов? Ой, <laughs> был, конечно, когда они стреляли по домам, более с танками, по квартирам. По квартирам, где находились люди? По домам, именно по квартирам. Вот выехал, въехал танк во двор, встал в арке и стрелял именно по домам. Успел еще спуститься в подвал. Угу. То, что как раз попало, снаряд от танка попал именно в нашу квартиру и снесло угу. угол, короче, дома полностью, где, где мы жили, короче, я на девятом жил этаже. Угу. Снесло именно мою квартиру полностью, и соседи тоже. Как раз я с соседями форвались для чего они это делают? То есть это же их сограждан. С какой целью они э, ну... совершают такие бесчеловечные акты по отношению к жителям своей страны, которых они призваны защищать фактически? Это же армия. Ну, они прячутся за спинами вот, людей. Как, как делают люд... ну, людей заложниками, ну, Не сделали у нас в Мариуполе используют их в качестве живого щита. щита да. Особенно вот этот националистический батальон, батальон Азов. Угу. Это самый такой у нас, Ой, как сказать, ну, как же это ну, словами объяснить. Самый жестокий, короче, полк. Людей с квартир выгоняет и сами заселяют. Думал, что спецоперация это в Мариуполе быстро пройдет, а оно оказывается не быстро. Затянулось это очень, месяц. да, потому что очень сложно сейчас, сейчас оттуда этих батальонов оттуда выгнать. А, батальоны вроде Азова. Азов, виду, правый да? сектор. Угу. Они сейчас там, короче, э, на заводе Азовсталь окопались. Угу. И оттуда, оттуда их сейчас очень тяжело как бы сказать, выгнать. С окраин их вроде как бы выгнали. Угу. Ну, с окраин городов. Люди как потихонечку там начинают жить, ну, по, на окраинах, ну, выходят угу. Mm из подвалов со всех этих, и там спокойно. А вот они сейчас сместились в центр города, там сейчас происходят очень серьезные бои. Нас вот эти спасли российские с подвала вытащили, вытащили когда мы сидели, при, пришли. Как раз вот в моем доме заселились тоже, я не знаю, несколько человек, вот эти с Азова. Вот как раз они под подъезд зашли mm и их от, оттуда выкуривали. Ну, короче, по-моему, даже с пулемета отстреливался, с, я не помню, с какого этажа. Бояка их. Были случаи, что у нас как-то магазинчик там на Кирова открылся. И, короче, конечно, это страшно было люди, конечно, очередь там собралась в этого магазинчика. И как раз в это время туда попал снаряд. Очень много людей полегло тоже. Угу. В толпу именно залетел. Не знаю, это специально было или нет. И еще один случай был, но это, короче, с нами эта женщина тоже уезжала. У нее погиб сын а как он погиб. Короче, вышел на улицу готовить этот сам, ну, еду. На костре. На костре. И тут же ж украинские эти мимо пробегали с, с минометом, залезли на крышу и как бы специально, я так понял, что выстрелили в ее сына с миномета, снаряд попал вот так вот. Не знаю, они как тоже как специально по людям, которые стреляли. За домом школа была самая лучшая школа, по-моему, по городу. Самая красивая, отстроенная, по-европейски. Угу. Туда влетел... Какой-то снаряд. Большой. Угу. Разорвало пол школы. В чем люди виноваты, я не знаю. Дышу. Как они с так людьми обращаются. это ж защитники наши, угу. как бы. Уже, блин, даже не хочется верить ни, ну, в этих военных наших. Гранаты кидают в подвал. Ну, уж когда зачистка шла, угу. кидали гранаты, те люди сидят в доме. Украинские военные. Еще они, короче, издеваются над людьми. Угу. Клеймо свое ставят, свастику на мирных жителей. Угу. знаю, что они именно на мирных жителей отыгрываются. Не, не, умею, не, не умею понять.